Hello，大家好，我是青青。回味已久的开箱系列又来啦。那最近呢，不知道大家呢有没有转成居家工作，或者是只要视讯就可以解决所有的事情？可是啊，不知道大家会不会跟青青一样，早上起床第一件事情就很习惯滑手机，三不五时很多的广告一直出现。那我一直忍，一直忍，一直忍，忍无可忍。 所以今天就想跟大家去分享，就是我买的这个呃那个开箱。那其实呢里头呢就买了自己本身就很喜欢的 bra t，加上一件白色牛仔裤。因为我找了白色牛仔裤找了好久好久好久好久好久，所以呢今天呢就跟大家开箱我买的这个包裹。特别我买了一个叫做神长腿割破喇叭裤跟。 呃，两款 bra T，所以第一个呢，呃，我先来试穿这个叫爆乳加厚 bra T，其实它这个呢是 F，就是 free size。那这个呢本身是长这样子，就是它是一个运动小可爱的感觉。那背后呢就是这种挖背的，那挖背看起来呢就很性感嘛。这是第一件，待会要试穿的。 那么第二件呢？呃，第二件叫做呃 W 维纳斯完美曲线厚 bra t e 那这个呢，我觉得它这个蛮有蛮心机的，待会穿给大家看就知道了。但其实这些衣服，我相信现在很多人在路上都会看到，单穿 bra t e 配个呃短裤、长裤，其实就很好看，而且就很舒服嘛。 那这一件也是，我觉得这件超美的，就它的样子会让人觉得，呃，忍不住再多看几下。所以接下来我要去试穿，就是穿给大家看，到底效果如何？当然啦，我换好的这件呢，就是 W 爆乳款加厚 bra t 那这款呢，青青选择灰色是因为本身就很喜欢灰色啦。 那它有各式各样的颜色之外，其实我觉得它这个蛮心机的，因为它的背后呢是这种，呃交叉的感觉，其实看起来非常性感。那它的材质是非常舒服，而且非常亲肤的，所以穿上去呢，并不会有那种，呃不舒服，就是不会有那种咬肌肤的感觉。那甚至呢，因为呃这一个呢穿着搭配像是短裤、运动裤什么的。 其实就给人感觉，呃，很休闲，而且很阳光。主要我觉得这个穿起来的感觉我还蛮喜欢的，是因为，呃，他们家很多都是只有 free size，所以我也很害怕穿起来，要么太紧，要么太松。这个旁边的包覆性我觉得都非常的好。那整个胸型呢，看起来呢会是挺的效果。最害怕的就是穿这种 bra top，它很有可能会让我们的胸型。 就是比较垂吧，所以呃，我觉得这款呢，穿出去也好，居家也好，都很适合。那接下来就看第二款，我非常期待的就是这个维纳斯 bra top，因为呢，呃，这个看起来蛮有设计感，加上白色就我很喜欢。那它其实也有其他的颜色啦，所以来试穿给大家看。然，第二套维纳斯完美曲线 p u bra T 这一款，大家有没有觉得很好看？ 尤其是它的呃设计是非常非常的特别，那这个曲线流线的感觉呢，穿起来也会觉得让人呃有一种为之一亮，甚至呢，青青个人觉得蛮有气质的。那尤其这一款，我觉得它的肩带的地方非常的小巧思。那当然呢，如果跟青青一样很暴力的人，千万要小心一点，因为我相信这个拉一拉，就算再怎么细心，如果。 动作太大，其实也很容易被拉扯掉。 <laughs> 好了，可能就知道我会有这样的问题。可是呢，有没有看到这一款呢？其实背后的感觉也让人觉得哇，很典雅的感觉，所以推荐给喜欢的朋友。那接下来要穿的就是这个。其实我最最主要，我原本是想要买这一件裤子啦，因为白色的裤子要穿的好看，我相信非常的难，就是应该说，因为像我这种耍卡撑的人也好。 然后你看，这看起来就很瘦，我不知道我塞不塞得下去。而且星星自己还穿，我记得好像挑选 S 号嘛，因为觉得自己的屁股应该应该这个尺寸 OK 啦。所以呢，穿给大家看。那第三套我也换完了。那因为现在这样坐着，其实那个肉都要炸出来了。可是我没有想到啊，原来我这个短卡的还塞得进去。 由于呢，这件裤子其实这样坐着盘腿坐非常的紧，可是有没有看到它的效果非常的好，它真的是神裤。那像青青自己臀围差不多三十四、三十五左右，那我记得这个 S 号是三十六，所以其实是塞了进去。可是我的大腿偏粗，那。 但效果大家有没有看到？这个效果其实真的就像广告一直打的，就是 IG 广告一直打的是一件神裤。那青青自己穿起来的感觉呢？如果身高跟青青一样一百六的话，建议穿个五到七公分的跟鞋是最好看的。那如果是以下的身高的话，就就不建议，因为这件裤子真的蛮长的。那本身呢，如果要穿平底鞋其实可以，可是因为它是白色的裤子，我相信。 有些人应该会觉得很心痛。那这件裤子呢，是牛仔裤的材质，没错，只是它的弹性度非常的大，所以呢，哪怕是轻轻粗壮的大腿都塞得进去。尤其是呢，肚子的地方、屁股的地方，其实呢，它穿起来呢，并不会有那种穿牛仔裤会有的很紧绷的感觉，而整体，呃，看起来。 会让我们的腿显得非常的修长，尤其是因为喇叭裤的呃款式，会让整个呢脚看起来视觉效果就变得更长。所以呢，推荐给呃想要带一点性感，而且呢又想要让腿部可以修饰的朋友，我相信呢这个大家穿起来呢真的会非常的觉得很惊艳。尤其是因为白色的裤子，其实通常都会有那种扩张的感觉。推荐给不曾穿过喇叭裤。 或者是呢，想要尝试一点性感、微性感的朋友都很适合。那今天开三箱的这三件，不知道大家喜欢哪一件呢？都可以在下方留言哦。那今天的分享呢，就到这边结束了。喜欢的朋友记得按个喜欢，然后分享出去。最重要的是记得订阅、追踪、亲亲哦。那我们下次见，拜拜。发现我这个不知道拍不拍得到哎，缩小腹缩得很紧。